նորից գարունը կգա, նորից ծառերը կծաղկեն։ Թատրոնի և կինոյի դերասան ռեժիսոր Արամ Հովանիսյանը, ում հանդիսատեսը ճանաչում է Որոգայթի Զավենի դերակատարմամբ, յուրախաղերով հանդես եկավ Ֆրանսիայի Մարսելում և Շաղվե Շավանյոյում։ Մեկ ամիս հետո վերադառնում եմ, վերադառնում եմ Հայաստան եւ տեսնեմ այսպես նեհաստությամբ սցենար է գրված։ Եվ ասում են զավերը պետք է շարունակի։ Եվ ես մտածում եմ եւս 10 օր խաղամ եւ կավարտվի, ես չեմ մտածում ու դա պետք է լինի 4 տարի շարունակ։ Եվ 4 տարի խաղալուց հետո շատ է եղել դեպքեր, դեպքերից մեկը շատ այսպես քարիզում են մետրոյում ենք մի հատվածից մյուս հատվածը պետք է գնանք մի աղջիկ վազում է, տեսնեմ վազում է, ինչ-որ մի աղջիկ է վազում, այսպես վազել հետից գրքից ասեց, ֆիլմ եմ ուզում քեզ հետ քաշեմ Զաբեն ջան։ Ամստերդամում ենք, խմիչքներ են վերցած մի հա այսպես ուտող խմող տղամարդ ասեց, բայց հետո տեսա որ Զաբենն է, գնա գնա ծնգավ է, սա։ հա»։ Ասես դու ես, ասի ես եմ։ Դերասանը Սփյուռքում յուրախաղերով ներկայացել էր մի քանի մոնոներկայացումներով որոնցից էին Ազնավուրը Ազնավուրի մասին, Գրիգոր Նարեկացի և Արամ Հովհաննիսյանի 50 ամյակը։ Այդ մոնոներկայացումները նվիրված են հայ մեծ արտիստներին, թատերագիրներին ու նրանց ստեղծագործություններին։ Եվ այդպես մի խոսքով դուրը բացեցին, մենք փորձեցինք առավոտյան ես խաղացի ներկայացումը պատվի համար Բագրատի կերպարով հանդես եկա, եւ ինչպես բեմադրիչն ասեց, Լուսալքի Մայր Շահվեզյան ասաց, որ այն ներկայացումը վերափոխվեց։ Գործեր ունեմ, ես Համլետ եմ խաղում եւ այն չեմ կարող, ժամանակ չունեմ, ասեց ոչ, ես խոստացել եմ, որ դու լինելու ես, ասի ինչ ասեց վերբարացնեն ընտանիքում։ Ասի դա ի՞նչ է։ Իսկ ֆիլմա գեղարվեստական, ասի վերբարացնել ի՞նչ է շնորհակալ։ Չեմ «Դե, սայլով ներվարած, դե, հա ինչ է եւ այլն, ասեց չէ վերբարացնել ընտանիքում ֆանտաստիկ ֆիլմա դու խաղացել, ֆիլմում խաղալու ես, բայց ինտելիգենտ, բան, սենց եւ այլն եկել եմ մորուքով եմ, խաղում եմ Դոն Կիխոտ, վերջի տեսալներն է Դոն Կիխոտի, բան, դուրսին է, բան, աշխարհը փրկեմ, ես Իսկ այս անգամ Արամ Հովանիսյանը ներկայացավ ֆրանսահայերին յուրօրինակ մոնոներկայացմամբ, որտեղ իր 50-ամյակի առիթով պատմում էր սեփական անցած ուղու մասին, դերերի, ընկերների, ներկայացումների, թատրոնի, կինոյի, հայտնի մարդկանց հետ հանդիպումների, կյանքի իմաստի ու այդ անցած ուղու հետաքրքիր դրվագների մասին։ Ջեսիկ աղջիկս, միթե մոռացել ես, որտեղ ես, ջուբալ, ջուբալ, ջուբալ։ Եվ այս պահին լսում եմ, որ անմիջապես անգլացի մեծագույն դերասան, որ կերպարանավորում էր բոլոր այն դերասանների կերպարներով էր հանդես գալի, որոնք խաղացել են Շայլոկին, ասաց. Ես հասկացա մի բան, դուք ավելի հրեա եք եւ նման եք հրեայի Շայլոկի քան ես։ Եվ կարծում եմ այդ ներկայացում ունեցա մի հետաքրքիր պատմություն, որի մասին հետագայում մենք կանդրադառնանք եւ կարծում եմ կրսեք այդ ներկայացման մասին, որը նաեւ կներկայացվի Մեծ Բրիտանիայում, Լոնդոնում, Գլոբուս թատրոնում շայլոք այդ կերպարը մոնո ներկայացման հանդես գամ։ Ասորեստան եւ Հայաստան։ Մերանագույն ջրվեժներ, ջերմակ, ջերմակ, արագ երեցիկի կարավանը եւ նորդ։ Երկեհոններ են կարծես այս շայռերի վրա պատկերված եւ մեղեդին այդ մելանագույն ջինջ ջրերի, որոնք լվանում են արագեղեցիկի մարմինը, երկու գուսար հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ասորստանի ճամփին։ Ասորական գուսարը Ասորի երկում էր արագերեցկի և ուարտի գերեցկությունը, իսկ հայ գուսանը երկում էր և պարավանում շամիրամին։ Ոչ, ասաց արան, նրանք իմ նվերների մեջ ընդունեցին ինձ որպես ստրուկի, ես արքան եմ հայոց և չպետք ես իչել։ Շամիրանդ ասաց, ոչ դու իմն ես ու պիտի մնաս։ Այսպիսին է պատմությունը Արագեղեցկի և Շամիրանի։ Ցավում է, որ այդ ֆիլմը չնկարվեց։ Եվ ինչ որ մի օր այս հրաշալի լիբրետո էսկիզը կվերածվի ֆիլմի։ Բարակույրը մաքվեց եւ ես ընկա։ Գիտակցություն ստացա։ Մեր հիշում են, որ իստեղ ապոխունը արդեն մի երկաթի կտորի վրա եմ սամուսներ լծված եւ թարգմանիչը թարգմանում է որ ասում է որ դուք ինչ եք անում 40 նանցել է արդեն կարող մահանալ եւ իմ շատ սիրելի Երվանդ Ղազարչյանը միայն բղավում էր որքան գումար հարկավոր է փրկեք իմ տղայի կյանք Թելավիվում միջազգային փառատոն սրահում մեծամասնությունը հրեաներ են նման ներկայացումները էլ ավելի են մտերմացնում դրսում ապրող հային սեփական ազգի մշակույթի հետ։ Այդպես էր ուզում նաև օպերայի դերասան լուսահոգի Նոնա Մանոյանը, ում ընկերների Նաիրա և Սամվել Տիլբյանների շնորհիվ էլ կայացել է Արամ Հովհաննիսյանի և դերասանի կնոջ, նաև իր պրոդյուսերի Մարիաննա Ֆռունջյանի Ֆրանսիա այցը։ Նրանք ասում են, Նոնա Մանոյանը շատ էր ուզում հայ-ֆրանսիական մշակույթում իր դերակատարումն ունենալ թե երաժշտության, թե կինեմատոգրաֆիայի ու թատրոնի, թե նկարչության ու քանդակագործության և թե այլ ոլորտներում: Ես շատ շնորհակալ եմ, որ իմ առաջին ստեղծագործական երեկոն տեղի ունեցավ Ճարտարապետության մոդեռնիզմի թանգարանում Անահիտ Թարգանյանի հետ: ով դիստերն է Արթուր Թարխանյանը։ Եվ այսօր եթե լինեք Երևան քաղաքում անտարային փողոցում վերևում կա մոդեռնիզմի թանգարան, որտեղ մեր երիտասարդական պալատն է, որտեղ մեր Երևանյան այն գեղեցիկ կոտողն է, որոնք մեր համար մեզ համար բացիկներ են։ Համալիրն է, այո, Եվրասիան է, Ցիցեռնակաբերդն է։ Եվ ես այսօր այս աստվածաշունչը ամեն երեկույթից հետո նվիրում եմ այն մարդուն, ով այդքան կարևոր չի գտնում, չի իր համար Տեր հայրը կարող է ասել ամենակարևոր բանը։ Եթե ինձ ասում են ինչ այստեղ մակարդել կամ ինչ ասես ասում եմ։ Հույս, հավատ եւ սեր։ Ամենամեծ Նարա ջան, ուզում եմ շնորհակալություն քեզ։ Կոմարկային տեսակից։ Քո բարոյական հայրենիքը։ Ով անշահ Դու չկարողացար գտնել մեկին, ով իր վրա կվերցներ այդ դժվարությունն ու ծանրությունը, որտեղ ժամանակը քիչ էր։ Բայց դու քանի որ խոստացել էիր հայկական դենթասիվով պատվով, իր արած ենիքասից ես կվերցնեմ, չլինելով ոչինչ, չիմանալով ինչ է տեղի ունենալու, դա միայն հային է, հա, այսպես ատում, բայց ինքը կարողացավ իր վրա վերցնել այդ դժվարությունը։ Շնորհակալություն քեզ քո մարդ տեսակի համար, քո բացառիկ հայ լինելու եւ այս սրահում գտնվող յուրաքանչյուրին որ դուք հայ մնում եք հայ, Սամ ջան, Լարա ջան, ձեզ համար ես շնորհակալություն ձեզ եւ ուզում եմ որ միշտ ձեզ Շնորհակալություն հայտնելով հրավիրող կողմին դերասան Արամ Հովանիսյանը ֆրանսահայ հանդիսատեսին պատմում էր նաև այն մարդկանց մասին, ում հետ հանդիպում, ծանոթանում էր բազմաթիվ շրջագայությունների ժամանակ։ Նա դրվագներ էր կարդում, արտագնա յուրախաղերի ներկայացումներից, կիսվում այն ամենի մասին, ինչ իր հետ էր պատահում բեմում և բեմից դուրս։ Միշկից վրա ու իրոք վաղանում էր, ոտև չգիտեի, որ բեմում բետոն է արված, այլ ոչ թե փայտ է։ Եվ իրական մահը եւ ես ասում եմ «Հա»։ Դա չի դրություն, ասեցա որ մահացել է։ Բայց երկու վարքյան հետո գալով այսպես գիտացուցիայից ասա որ չէ, մահանալը մահանալ, բայց ես արտիստը պետք է խաղամ եւ շարունակեմ խաղալ։ Համլետ ներկայացում որը շրջեց աշխարհը մեկ բազմաթիվ միջազգային փառատոներ եւ Հայաստան դերեց գրանտներ եւ առաջարեցաններ։ 2004 թվականին ես առաջին լավագույն տոմորներ հակատարման արժանացա։ Յանոսն եմ Գյուվից եկած, Մազախորից եկած եւ այլ եւ այլ հիմա փորձում եմ նորից։ Հա բա ինչ շփթե, դերթան կազաչի ոստներ միններ, ցանկա դրաշունին միններ կսեմ, ասած չէ, այդպես չի լինի, թակավոր ես գալու ես շատ անմիջական ներեֆերանյանն եմ լավ պատմում, չգիտեմ ինչպես, ասում եմ որ այլն է դա պատմում, ասեցի բայց դուք չգիտեք, ես թատրոնում ես միայն թակավորների եմ մի տեսակ կամերային մտնոլորտ էր կարողացել հաղորդել դերասանը այս մոνοներկայացմամբ ու հանդիսատեսը վայելեց այն ժամանակը, երբ շնորհիվ Արամ Հովանիսյանի մարդիկ տեսան բեմը յուրովի ու այդ նույն բեմի վարագույրից նաև ներս մտան ծննդաբերում է Արայի Սավակին, մայր թագուհին, բահանի մեջ ոսկյա, զորքի արջևով անցերկացնում, Արայի որդուն, թորանն արամի, ծնծում էր զորքը, այսպիսին է պատմություն հայոց աշխարհին։